Hello, magandang araw sa lahat. Uh, itong araw na to, yung customer ko ay isang murukan. Gusto ko sanang gawing tutorial to kaso hindi ako kumpleto sa gamit. Pero sa susunod, pag makabili na ako, kukumpletuhin ko gamit ko para makapag-tutorial na ako. Kaya, panoorin lang natin to.